tudo bem pra mim. Se você diz que não tem mais jeito, eu não posso te prender. Cada um faz o que acha direito. Combinado assim, o que você quiser eu aceito. Se você se arrepender, volta logo, ninguém é perfeito vou ficar aqui te amando de qualquer maneira. Se preciso for a vida inteira. Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo que você me ama e vai voltar. Eu é, não vou me cansar te espera. Tá combinado assim, a gente não diz adeus. Afinal, eu sei que a gente ainda se ama. Tá combinado assim, a gente vai dar um tempo. Quando precisar de mim, você me chama. Faz de conta que não vou sofrer. Não diga nada. Siga o seu coração. E se por acaso eu chorar, não se preocupe. É simplesmente emoção. Tudo bem pra mim se você diz que não tem mais jeito, eu não posso te prender. Cada um faz o que acha direito. Combinado assim, o que você quiser eu aceito. Se você se arrepender, volta logo, ninguém é perfeito. Vou ficar aqui te amando de qualquer maneira se preciso for a vida inteira. Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo que você me ama e vai voltar. Eu não vou me cansar de te esperar. A gente não diz adeus, afinal eu sei que a gente ainda se ama. Tá combinado assim, a gente vai dar um tempo. Quando precisar de mim, você me chama. Faz de conta que não vou sofrer, não diga nada o seu coração. E se por acaso eu chorar, não se preocupe, é simplesmente emoção.